trecea într-o noapte ciudată. Deci, asta este titlul poveștii, o noapte ciudată. A fost odată un băiat nume Eric. El avea un pisoiaș care se numea Erlin. Eric avea și o soră pe care o chema Ilinca. Copiii aveau o grămadă de jucării pe care le iubeau și își doreau ca ele să prindă viață și să devină prietenii lor cu care să se joace. Într-una din seri, părinții lor au avut treabă în oraș și au lăsat pe copii singuri acasă. Copiii s-au gândit să meargă la un matician și să-l roage pe acesta să le dea viață jucăriilor. Zis și făcut! Când au ajuns la matician, acesta le jucăriilor, ci numai dorințele și iubirea lor pentru ele pot face acest lucru. Cei doi copii și-au dorit atât de mult să aibă jucării vii, încât dorința lor s-a îndeplinit. Dar ei încă nu știau acest lucru. Ajunși acasă, oarecum supărați, ce să vezi? Oare troiașul nu mai era de găsit, dispăruse. Atunci copiii și jucăriile au pornit în căutarea lui Erlin. Numai că pisoiașul se ascunsese atât de bine încât nimeni nu-l văzuse acasă. Când părinții copiilor s-au întors din oraș, l-au găsit numai pe Erlin și au început să-ți facă griji pentru în căutarea lor, dar aceștia tocmai se întorceau acasă, însă, luând-o pe drumuri diferite, nu s-au întâlnit. Pisoiașul Erlin și-a dezvăluit adevărata identitate foarte bine cu copiilor. Alături era o vrăjitoare îngrozitor de urâtă și nici urmă de pisoiaș. Unde fi dispăru copiii noștri? Dacă nu taceți și mai faceți multă gălăgie, vă transform și pe voi în jucării. Ce cauți tu în casa noastră și ai grijă cum vorbești, că poate te transformăm noi într-o statuie, rea orice ești. Vrăjitoarea nu s-a temut, s-a supărat foarte tare și a transformat-o pe mama în păpușă. Văzând aceasta, tatăl a rupt-o la fugă direct spre casa magicianului sănătate, ci numai dorința și iubirea lui pentru ei îi poate readuce la viață. Tatăl plecă spre casă foarte dezamăgit de magician, dar știa că îi iubește foarte mult și că nimic nu-și putea dori mai mult decât ca familia lui să fie din nou cum a fost înainte ajuns acasă, foarte trist, a avut parte de o mare surpriză. Soția și copiii îl întâmpinau frumos la locul lor, iar viața familiei reveni la normal. Și acum, învățătura poveștii, pentru că orice poveste are o învățătură. Învățătura noastră este că dorințele și visele autorii acestei povești. Autorii, ei, sunt vreo patru și sunt așa de frumoși și de inteligenți, cum nici nu Dum dum dum dum dum